Ben ritrovati a tutti, oggi vedremo insieme la Salomon Sense Ride 3 per il trail. Giusto un breve disclaimer prima di cominciare, questa è una scarpa che è stata messa a disposizione da Salomon grazie al rivenditore WeMove che eh, ringrazio. Non sono stato pagato per questa review e queste sono le mie personali opinioni. peso di 316 grammi nella versione maschile, alta 27 mm nell'area del tallone e 16 mm nell'area eh, dell'avampiede per un drop di eh, 8 mm. Eh, più pesante del modello precedente ed è disponibile sul mercato con un prezzo intorno ai 120-130 euro. Partendo dalla suola l'ho provato su strada, sul terriccio, sul fango, in curva e in discesa ed il clip è davvero buono in tutti i casi. Eh, per quanto riguarda la durata della suola, essendo al primo utilizzo Posso solo dire che viene utilizzata la eh, mescola Conta Grip MA che stando alle dichiarazioni di Salomon dovrebbe avere una maggiore durata rispetto alla normale Conta Grip che comunque stando alle review dei modelli precedenti eh, dovrebbe garantire un'ottima durata. La mescola MA dovrebbe avere un po' meno grip rispetto alla mescola precedente ma una maggiore durabilità che rende la scarpa eh, anche idonea all'escursionismo e non solo al trend. Per la protezione del piede specialmente da piedre appuntite Salomon utilizza uno stato molto sottile di TPU cioè il poliuretano termoplastico per contenere il peso della scarpa e devo dire che non ho avuto mai la sensazione di fastidio ho addirittura dolore alla pianta del piede dovuto a qualche pietra particolarmente appuntita, anche se non ho avuto mai modo di testarla in percorsi molto tecnici. Il poliuretano termoplastico è un materiale davvero molto resistente, tant'è che Salomon sta usando questo materiale per lanciare una nuova scarpa eh, più ecosostenibile, in quanto molto più resistente ed anche riciclabile, totalmente riciclabile, da cui poi verranno prodotti scarponi da sci. Grazie a tutti è stato di più, devo dire che la sensazione è stata quella di indossare una scarpa da strada, che facilita la transizione punta-tallone o che dovrebbe facilitare la transizione punta tallone, per cui un'ottima eh, sensazione. Inoltre quello che ho potuto notare è che alla, alla fine dell'allenamento la suola ha raccolto poco fango, nonostante il giorno prima avesse piovuto intensamente e per cui la scarpa non si eh, appesantisce molto durante la, eh, la corsa. Passando all'intersuola, l'intersuola usa la OptiVibe eh, ed è composta da due diverse schiume, eh, come abbiamo già visto in altre scarpe della Salomon recenti come la Confidence o la Accelerate eh, c'è uno stato più denso che agisce per assorbire gli urti e le vibrazioni sulla parte del tallone e uno stato più leggero e morbido sottostante per favorire l'ammortizzazione. Devo dire che ho avuto, a differenza della modello Confidence recensito nel video precedente, la sensazione di una certa fluidità eh, senza alcuna vibrazione in questo caso, non so se è dovuto al profilo della scarpa eh, che non è piatto ma è curvo, eh, ma ho notato la differenza, la sensazione è stata molto piacevole e eh, confortevole, specialmente in uno scarpa da trail per un ottimo risultato. Devo dire che eh, provandola in un allenamento non troppo lungo di circa 10 km, ma con molti sprint in salita, in discesa, in curva, eh, non ho avuto problemi per quanto riguarda l'ammortizzazione né per quanto riguarda la stabilità. Infatti lo strato di schiuma è, è notevole anche in questa scarpa, eh, che non è poi così eh, leggera, è anche un po' più pesante rispetto alla versione precedente ed anche in termini di dimensione non è proprio così snella. Va sicuramente bene a chi ha la pianta del piede larga e preferisce la stabilità invece che la reattività. Inoltre per favorire la stabilità l'intersuola si estende eh, sulla parte alta del tallone come fosse una guida per guidare e supportare l'appoggio. L'intersuola l'ho sentita anche più rigida sulla parte dell'avampiede eh, e anche più reattiva, ma più morbida sulla parte del, del tallone. Eh, durante gli allunghi devo dire che eh, la sensazione decisamente migliore rispetto ad esempio alla confidence il profilo curvo aiuta sicuramente eh, anche se comunque la scarpa mi è sembrata un po' meno elastica dinamica e reattiva del modello precedente eh, un po' più stabile per cui bene ma avrei preferito più reattività invece di eh, più stabilità ed infatti guardando il peso di, de, di, questo modello è più pesante rispetto al modello precedente considerando che la tomaia è più leggera e la suola è, è simile al modello precedente il peso eh, in più è tutto sull'intersuola sull eh, per la schiuma utilizzata quindi siete da priorità più al comfort che al resto la tomaia è costituita da una rete a stato singolo molto traspirante a mio parere anche eh, confrontandola eh, con eh, il mio eh, personale benchmark che è la tomaia dell'Adidas RC2. Eh, l'ho infatti provata in una giornata davvero calda, ehm, scorsa settimana, il piede è rimasto abbastanza fresco. Eh, non ho potuto eh, purtroppo provarla sotto la pioggia, ma eh, solamente sul fango, per cui non posso dire se si asciuga eh, rapidamente o no, ma ho avuto la sensazione che essendo molto leggera eh, alla fine si possa asciugare abbastanza velocemente. Sulla parte del tallone c'è una conchiglia ben imbottita che mi aspettavo più rinforzata, soprattutto in una scarpa da trail, ma che comunque devo dire mi ha garantito un'ottima stabilità sia durante gli allunghi in curva, sia in discesa che, che su terreni un po' più, più, accidentati, abbracciando bene la parte del tallone senza eh, attriti o fastidi per cui davvero ben fatto. Sulla parte invece centrale del piede c'è il sistema chiamato SenseFit che un tessuto inserito eh, tra gli stati della tomaia con un eh, nuovo design che funziona bene. A me piace molto avere una tomaia che possa calzare bene e possa stringere bene il piede, eh, ma garantendo sempre un certo comfort senza avere attriti eh, vari che possono alla lunga eh, dare fastidio ed in questo caso devo dire ehm, che alla fine dell'allenamento non ho avuto neanche la minima sensazione di fastidio. Sulla parte dell'avampiede è molto ben rivestito, è molto protettivo, per quanto riguarda eh, le dita dei piedi, eh, molto importante le scarpe da trail ma anche scarpe normali per garantire una maggiore durata della tomaia. L'unico prezzo che si paga è, è la maggiore rigidità che in discesa si sente un po' eh, e fa un po' pressione sulle dita dei piedi e per cui a lungo andare il percorso in discesa potrebbe dare fastidio ma d'altronde non si può avere tutto nella vita. I lacci sono in Kevlar, nella configurazione classica delle scarpe da trail, eh, e gli occhielli sono in questo caso in stoffa per offrire un maggior comfort. Ed effettivamente questa è stata la sensazione che ho avuto. L'unica cosa che ho notato, ma magari solo un difetto eh, della scarpa da test che mi hanno dato, è che per la scarpa destra il laccio eh, si è allentato un po' durante l'allenamento e l'ho dovuto stringere eh, una seconda volta e comunque fino all'allenamento l'ho eh, trovato eh, di nuovo eh, un po', eh, un, po', lento eh, mentre per la scarpa sinistra il laccio ha funzionato perfettamente potrebbe essere un difetto del sistema di bloccaggio ma devo dire che è la prima volta che mi capita con le Salomon la linguetta è molto ben fatta ha pure una taschina per ehm, inserire i lacci dopo averli stretti ed è di tipologia soffietto per cui noi già conosciamo i pregi e i difetti il pregio è che sta diciamo eh, ben in posizione ma il difetto è che aggiunge uno stato di eh, stoffa internamente e per cui rende generalmente la scarpa eh, meno traspirante. Tra l'altro la linguetta come negli altri modelli Salomon eh, che ho provato è sempre ben imbottita, non troppo eh, e non eh, poco ma il giusto, soprattutto sull'area dei lacci per garantire un, eh, un, certo comfort. Relativamente alla soletta, la soletta l'ho trovata molto ben fatta, di 5 mm, comunque non ho avuto alcun problema sin dai primi chilometri fino alla fine dell'allenamento mi è venuto garantito un ottimo comfort. Tra l'altro come si può vedere ci sono degli intagli che probabilmente eh, favoriscono la flessibilità ma anche la eh, ventilazione. In più sulla parte del tallone eh, è più spessa per garantire un maggior comfort eh, e quindi devo dire che è davvero una soletta ben, eh, eh ben realizzata. Per quanto riguarda l'estetica questa colorazione non mi piace <laughs> affatto, eh, anche se dicono che sia di moda, ma comunque questi sono gusti personali, ho visto che eh, ci sono diverse eh, colorazioni, io preferisco quelle in blu. Il prezzo mi sembra piuttosto adeguato, e conveniente in confronto alle altre scarpe presenti sul mercato che offrono più o meno le stesse caratteristiche. Per cui passando alle conclusioni mi sembra una scarpa da trail versatile tecnologie che si può usare anche per l'escursionismo eh, grazie ai materiali usati, eh, sicuramente adatta anche a chi ha la pianta del piede larga in quanto mi sembra più larga del modello precedente. Grazie al suo profilo curvo aiuta sicuramente la transizione eh, punta tallone, eh, che però a mio parere resta comunque un po' lenta e non mi ha convinto come negli altri modelli. Ovviamente per trail più tecnici opterei per una scappa diversa, magari più agile, più reattiva, meno alta da terra, più leggera, e con una sola con un grip eh, migliore come per esempio nella Fellriser che ho avuto modo di provare che è più o meno una via di mezzo per esempio come è possibile vedere eh, c'è molto meno schiuma in questa scarpa oppure come una S-Lab per terreni più morbidi quello che vi posso suggerire, eh, più che in altri casi, è di provare bene la scarpa prima di comprarla in maniera tale che possiate valutare la vestibilità a seconda del vostro piede. Questo vale più o meno per tutte le scarpe, eh, sia da trail, escursionismo che da strada. Eh, detto questo, come sempre io vi ringrazio Ragazzi iscrivetevi al canale, è gratis, ricevo tante visualizzazioni da persone non iscritte al canale eh, e così riceverete anche le notifiche ogni qualvolta eh, ci sarà un nuovo video per restare aggiornati, l'aggiornamento è settimanale è più importante per eh, far crescere la community e il canale e quindi continuare a poter vedere insieme eh, nuovi prodotti eh, da running. Mi trovate anche su Strava o su Instagram dove generalmente annuncio i video e potete trovare più dettagli sui miei allenamenti o sui test che sto svolgendo. Detto questo vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video e come sempre vi ringrazio e al prossimo video.